как, там с ваш, как с вашей семьей? Вы здесь одна или... Здесь я одна. Кир из Виаляйна. Сын у меня перед войной за полгода умер. Aha, der Sohn ist äh, vor Muž einem halben Jahr vor dem Krieg äh, gestorben und der Mann ist auch gestorben. Der Mann ist gestorben. Была квартира большая, четырехкомнатная. Все в ней было. И осталось ничего. Wir hatten eine sehr große Wohnung, Vierzimmerwohnung. Ja. Und ну, вы здесь, это самое, вы э, обыкновенный гражданский человек здесь, мировые, да? которые да, мировые люди, которые, люди, которые, да, которые она тоже, сюда в 14 году, 18, 18 июля. Когда... Я... Вот мой дом. Ой, вот. Ну, Стилгаус. Как вы думаете, почему такое произошло, что только вот гражданские здания разрушаются? Мы не знаем. Мы, я, например, маленький человек. Чем я провинилась перед Украиной, перед этим? Вот ich bin nur ein einfacher Mensch und ich, ich, ja, ich weiß nicht, ja, warum ich äh, vor der Ukraine schuldig bin если я что-то и думала не так, как думают там, на Украине, yeah, when ich, da, но wenn за ich... это меня нужно убивать. Ah. Это же, ну вы понимаете, если я против была там правительства того, не нравилось оно мне. А мне послали утром на нашу голову, мы спали, дети наши спали, рады. ja, da- das war alles in der, Батальон Днепр, Коломойский это послал на нас. ja, das war alles in der Nacht. Wir haben geschlafen, ja, und äh, man hat uns bombardiert und sie weiß genau, dass Но когда с Карловки в аэропорт еще были перестрелы, это между вот Карловка и аэропорт. Карловка, das ist eine, eine Siedlung ну, und Pinsk steht zwischen Karlovka und auch dem Flughafen. уже нас освобождать с наших домов таким способом. Когда mm -hmm. они уже в Песке оторвались? Я, он das äh, und снова соединится с, с Украиной. Боже спасибо. Keine Vereinigung mit der Ukraine. Нам плохо. Мы без домов, без ничего. С Гетумские шлесть, находится. Но Украине не прощаю. Они мелочные, не они прощаю. Обовязаны а Украина Мистеншуддига. Мирные. И послать на нас грады именно на мирный поселок. Виварен Бюга. Пусть они богато живут, я буду бедна, но им не прощаю. Ишберді армзайн, аба Ишберді Украина мисть эншульдиген, мисть Не стране, страна Украина хорошая, а этому правительству. То есть это речь идет не о людях, которые живут на Западе, да? Это идет речь о политике. О правительстве. О политике, да. О политике. О политике. Я политик Турчинов, Яценюк, Аваков, ну, они были, они на нас головы послали этого всего. на самом деле. Мы не думали, что на Западной Украине они живут более богаче, чем мы, и лучше, чем мы. И повывозить холодильники, извините за выражение, бэушные also, а, лифчики äh, ja, dort и все остальное. Auch, ja, was die ukrainische Как вы думаете, если будет такое мирное как воссоединение, и ну, тогда будет ли такая стабилизация, нормальная обстановка? Мы ну, в это уже не верим, Не верю. Я верю, не верю. И когда оно будет? Мы живем между небом и землей. Das bedeutet, чувствуете себя как покинутыми, э, брошенными людьми, брошенными, брошенными. Ja, ganz durch verlassen. Wie, wie, wie fühlen Sie sich unterstützt von der äh, Regierung jetzt von Donetsk? Ну, а какая у вас есть какая-то поддержка от правительства Донецка? Только что тут живем. Ja, das bedeutet nur dieses Gebäude. Никакой нет. Ничего а нет. Я кайна, кайна удаждет он к мне. Мы брошены и той, и той стороной. Я, я бы так сказала. Мы да? еще никто, мы никто. Они еще даже не знают, что делать с нами. Да, und das bedeutet auch, die Regierung der да, третий год мы только живем как вот сейчас вот даже с пенсиями, если взять, да, вы же приехали с той стороны, поэтому Украина уже вам не платит, потому что вы здесь, да, а Донецк тоже не платит, потому что вы с украинской стороны. Платят. Э, но она не пенсия, она называется. А? социальная помощь. социальная помощь. Я помощь за социальные битвы, я за Я получаю на ребенка тысячу рублей. Здесь Аля Эйнштейн Демутов. Тысяч. А, а ребенку сколько лет? Ребенку 9. Что бы вы хотели, чтобы люди на Западе о вас узнали? А что о нас уже узнавать? Вот вы сами видели, как мы живем. Я что у нас действительно есть боевые действия, если там говорят, что у нас нет войны, у нас действительно война. Ja, und man sagt, wir haben keinen Krieg, aber in der Wirklichkeit haben wir den Krieg. Я хотела бы, что день прожили, ночь ложимся спать и не будет знаем, утром мы проснемся, живые или нет, третий год честно говоря, хочется уже мира, хочется, чтобы же там определились, что Я Донецк в состав Украины уже не войдет. Но да, Порошенко все-таки думает, он хочет добиться, чтобы забрать Донецк. Большая часть Донецка, я сомневаюсь, что они хотели туда вернуться обратно. В Украину, ja, und die meisten, die meisten wohnen in die Ukraine, nicht zurück. Ich würde mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich vor... Ja.